कर्नाटक में महिला आईएएस रोहिणी और महिला आईपीएस डी रूपा के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है आईपीएस रूपा ने सोशल मीडिया पर आईएएस रोहिणी पर आरोपों की बौछार कर दी है आईपीएस अधिकारी डी रूपा ने आईएएस रोहिणी सिंदूरी पर 19 आरोप लगाए हैं आईपीएस रूपा ने आईएएस रोहिणी सिंदूरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब रोहिणी मांड्या की जिला पंचायत सीईओ बनी तो उन पर बनाए हुए शौचालय की संख्या के आंकड़ों में एयरफेयर आरोप लगाया गया यह आरोप लगाया गया था कि संख्या बढ़ाकर उन्होंने केंद्र सरकार को पुरस्कार जीता लेकिन इसकी जांच नहीं हुई डी रूपा ने आरोप लगाया कि चाम चामराजनगर में बिना ऑक्सीजन के 24 लोगों की मौत हुई इसके लिए आई एस रोहिणी सिंधूरी को दोस्त ठहराया गया था फिर भी रोहिणी किसी तरह बच गई थी रूपा ने आरोप लगाया कि रोहिणी सिंह वरिष्ठ आई अधिकारियों को आपत्तिजनक तस्वीरें भेजती हैं और उसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था